Magst du Dirty Dancing? Ist das, steht da nicht. Nein? Äh, Dirty Talking. Dirty Talking? <laughs> Aber du kannst ja beides beantworten. Aber Dancing und Talking, das kann man schon mal verwechseln. Kann man, ja. Also, also ich mag äh, Dirty Talking eigentlich nicht. Also so beim Sex, so das, das finde ich irgendwie überflüssig. Und Gar nicht? Also was heißt gar nicht, wenn man dann irgendwie sagt, oh ja, toll und so und äh, keine Ahnung, leck meine Eier oder so. Mhm. Das ist ja noch nicht Dirty Talking, oder? Nein. Nee, also Aber und was ist Dirty Talking? Benutzt mich, beschmutzt mich. Benutzt mich, beschmutzt <laughs> mich. ja. <laughs> Nein, ich, ich muss es, also ein bisschen vielleicht manchmal, aber äh, das hängt auch vom Partner ab. So, ja, bin das ich dran? kann sein, ja, du bist dran. Kann manchmal schon ganz nett sein so anschauend oder so. Manchmal aber auch nicht. Also was ich ganz bitter finde, ist diese Pornosprache. Was die Pornos immer so für Texte reden. Ja. So,